තමා ප්‍රන්සේ මෙට්‍රෝ ලයින් එක පැරිස්සල තින මෙට්‍රෝ ලයින් එකක් ඉතින් ටිකට් එකක් අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ තැන්වල තමයි ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ මෙතිනම් පැරිස්වල ඔයගලන්ට ඕනම ඩිරෙක්ෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. මේ මෙට්‍රෝ එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පැරිස්වල තියෙන එකම එක මෙට්‍රෝ එක ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැතුව යන්නේ. මේක තනිකර ඔටෝ පාල් ඔටෝ කන්ට්‍රෝල් වෙන මේ මෙට්‍රෝ එක. මේ මෙට්‍රෝ එකේ ලයින් එක ලයින් 1. මොකද පැරිස්වල තියෙනවා මෙට්‍රෝ ලයින් 14ක්. ඊට අමතරව තියෙනවා විශාල ලොකු ට්‍රේන් තියෙනවා පැරිස්වලින් පිටට යන. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි මේ තියෙන්නේ ටිකට් ගන්න විදිය භාෂාවල් ඉතාලි ඩාශ් ස්පැනේෂ් ඉංගලිෂ් මොකද මේ මේ ප්‍රදේශයේ ටූරිස් ලයින්න නිසා ඉංග්‍රීසියනුත් දාලා තියෙනවා අපි යන්න ඕනේ මෙට්‍රෝ ට්‍රේන් බස් මේ පළවෙනි එක ඒකට මේ ෆුල් ෆෙයා එකක් තියෙනවා ෆෙයා එක ක්ලික් කරාම මට ඕනේ යන්න ටිකට් එකක් විතරයි යන්න එන්න දෙකටම ඉතින් මම මේකට ටිකට් එකක් එවා මගේ ගාන වටනවා යුරෝ 380ක් එක වැලිඩේ කරාම ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේ කරන්න. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පේ කරන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ අනව රිසිට් එකක් ඕනද කියලා රිසිට් එකක් ඕන නැහැ. මොකද මම යන්නේ ළඟට. ඊට පස්සේ ටිකට් එකට එන්න මේ යටි වැටෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න ටිකට් එක මේ තියන්නේ මෙන්න මේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටිකට් එකෙන් තමයි අපි යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ගන්නවා ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා යන්න මම යන්නේ මේ ලාතිපෝස් කියන ඩිරෙක්ෂන් එකේ මම දැන් ඉන්නේ මේ ඇරියේ මම තියන යන්න ඕනේ මේ ලාතිපෝස් කියන ඩිරෙක්ෂන් එකට තියෙන එක තියෙන මේ පැත්තේ ස්ටේෂන් එක මම යන්න ඕනේ මේ ස්ටේෂන් එකේ පෝච්චියෙන් පැත්තේ ඉස්සරහටම යන්න තව ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මේ එක එක පැරිස් වල එක එක ස්ටේෂන් එක එක විදියට තියෙන්නේ. ගොඩක් පැරිස් සෙන්ට්‍රල් එකට තියෙන ස්ටේෂන් මීට වඩා ලස්සනයි පිරිසිදුයි. Direction La Défense. Prochain train dans une minute. මේ මම දාලා තියෙනවා ට්‍රේන් එකේ යන ටයිම් එක. ඊළඟ ඊළඟට ට්‍රේන් එක විනාඩියක් තියෙනවා අනිත් ට්‍රේන් එක විනාඩි 4ක් තියෙනවා. Äh, Mama da Beware of pickpockets. Achtung vor Taschendieben. Halo mereka sama train mereka మమతాయిన్నే వెన్న వేళ ఇన్నే వేళ కాదు మోస్ వెన్న వేళ ట్రైన్కి Driver connect a que estar en el control